Ima ista, jebi. Hajde, hajde, hajde malo. Uh, gori, gori, Uh. sad, van, van, moraš veliko. Evo, je ovdje uh. neka, ne knjige, ne knjige. Neka je, neka je, neka. Ne smo instruktirali, da. Taki će cvjetni, Pa Ona raka, evo. Pa ja. Evo. هناك نمو نمو هناك هناك هناك هي غلقة وزير تونس